Вона говорить, е, е, внук її, е, говорить, бігав туди, посмотрів. Говорить, за нашими огородами метрів 50, не далі. Говорить, за, на, то, на колхозному полі лежить та ракета. Я говорю, а яма є. Каже, я не знаю. Та я бабка говорить. А потім говорила, прийшли. Говорить, наїхало воєнних і, і міліція, що там, хто там ще був, я не знаю. І говорить, сказали. «Е, виходите з дому, тому що може будуть взривати ракету, или може будуть, ну хто їх знає, сказала, сказали, ми ждемо саперів, що приїдуть. І ми вже тоді е, те саме вам скажемо, можна виходити или ні. Ну я говорю, сижу дома. Зараз уже километраж. Но не так далеко. Слышен был взрыв сильный. Все перепугались. Ну что то окна, дрожали стекла, что -то. Ну, как бы не так, чтобы окна, но слышно было, чувствовалось. С чем-нибудь можно было сравнить этот? Вон что-нибудь вам напомнил этот взрыв? Сильный гром, сильнейший, наверное, даже больше. У меня дети растут, страшно. Хочется, чтобы дети росли под мирным небом, а не так вот в страхе. Поэтому ну, взрыв напоминал, что волна была, или звуковая, или там ударная. Потому что я как, в этот момент, когда из дома выходил, меня как бы ткнуло. Все. Потом пошли смотреть. Мало там валяется, смотрю. Страшный взрыв, страшный. Выбила на улицу шум. Шум, сильный шум был. Думала, уже самолет <laughs> летят. Звук самолета. Сильный шум взрыва, потом очень-очень сильный шум. Как отнеслись к этому? Вот, э, что первым страх, страх. Война. Война. Ну и, конечно, это же Украина делали. Я кажу, Зеленский говорит, мне все дозволено. А что ж тебе дозволено? Людей убивать. Ще благодаря Богу за нашего президента что президент заботиться о народе а то що, ой, не знаю. ходе выполнения задач боевого дежурства сегодня около 10.00 средствами радиолокационной разведки дивизиона была обнаружена воздушная цель, двигавшаяся со стороны Украины. В результате четких и слаженных действий боевого расчета цель была взята на сопровождение, идентифицирована и после пересечения государственной границы и в ее в наше воздушное пространство была уничтожена в районе агрогородка Горба Ивановского района. На место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа Управления Следственного комитета по Брестской области. Следователи работают во взаимодействии с сотрудниками Министерства обороны и Государственного комитета судебных экспертиз. Сотрудниками милиции своевременно обеспечено оцепление места происшествия. Предварительно установлено, что обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. В настоящее время осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы, подробно фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение – для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований. Вы знаете, э, что сегодня силами ПВО Беларуси была сбита украинская ракета на территории Беларуси комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент, и белорусская сторона максимально серьезно э, к этому вопросу относится. В этой связи сегодня э, в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест. Мы э, потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности э, виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех.